Hello，大家好，我是王刚。本期视频跟大家分享回锅肉的家常做法。首先，我们选择二刀肉，烫掉表面的猪毛，再刷洗干净，放入锅中，加入姜葱、花椒和料酒，用大火烧开，再转小火煮半个小时。然后捞出沥干水分，切成两毫米左右的薄片备用。再把蒜苗斜刀切成段，生姜、大蒜切片，红泡椒切碎。碗中加入甜面酱和酱油，搅拌均匀，形成料汁。下一步开始制作。划好锅之后，下入肉片翻炒。 翻炒至肉片出油之后，下入豆豉继续煸炒，然后加入豆瓣酱炒香，炒出红油，再加入姜蒜红泡椒炒香，然后开始调味，加入白糖、鸡精、香醋，再加入调好的料汁翻炒均匀，最后加入蒜苗，大火翻炒十秒钟，一道非常美味的回锅肉就制作完成。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。